Всем привет! Это новая подборка чумовых вещей с сайта AliExpress, которые тебя удивят. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Поехали! Этот простой и удобный инструмент представляет собой два пластиковых диска диаметром 6 см соединенных магнитом на расстоянии 2 см друг от друга. Пользоваться данным диском очень просто. Чтобы смазать цепь, прижимаем устройство кольцом к цепи и в течение нескольких секунд прокручиваем педали. Все, цепь смазана. Велосипед готов к эксплуатации. Смазки хватает в среднем на 10 применений. Она поставляется в комплекте с герметичной металлической коробкой, поэтому его удобно носить с собой без риска испачкать одежду или вещи. А это магнитный чехол. Его нелегко открыть, магниты действительно очень крепко держат. Все необходимые отверстия в чехле сделаны правильно. Динамик, зарядка, наушники, громкость, блокировка, камера. Все аккуратно и ровненько, без перекосов. А вот стекло на чехле, которое сзади, очень маркое, остаются отпечатки и разводы при малейшем прикосновении. Несмотря на это вещь все равно крутая. Да и заказов очень много. Это веерные форсунки, омывателя которые успешно заменили старые. Особенности их в том, что они достаточно легко устанавливаются, даже не нужно сильно внедряться в систему автомобиля. Снимаешь старые, а на их место монтируешь эти. Они мне нравятся тем, что теперь омывается все лобовое стекло, а не только его небольшая часть. Жаль только то, что они никаким образом не регулируются по высоте. Некоторые животные оставляют свою шерсть везде, на одежде, на диване, на постельном белье и во многих других местах. Эта щетка помогает избавиться от вездесущей шерсти. Она большая и работает как валик. Главное правильно ее использовать. Убирать шерсть в определенном направлении, как показывает стрелка на ручке самой щетки. И тогда можно будет извлечь максимальную пользу. Сама конструкция добротная. Снизу открывается контейнер, где скапливается собранная шерсть. Очищается сама щетка очень хорошо, практически не остается шерсти. А вот и тепловой двигатель стирлинга с пропеллером, который работает за счет циклического сжатия и расширения воздуха или другого газа, так что происходит чистое преобразование тепловой энергии в механическую работу. Хотя конструкция и замудренная, но сборка того стоит. Ведь сколько счастья будет в глазах ребенка, когда пропеллер все же закрутится. А ради этого не жалко никаких денег. Хотя фитиль маленький и его может не хватить, чтобы двигатель запустился. А эта находка пригодится тем, у кого есть своя дача, это форма для брусчатки, с ее помощью вы превратите скучную дорожку в настоящее произведение искусства. Смотрится подобная вещь очень стильно и впишется в любое место, да и это недорогой способ красиво и просто оформить дорожку в саду. Чтобы подогнать заготовки по рисунку, тоже нужно что-то просчитывать. В любом случае объемные фигуры будут между собой сочетаться. Керамические чашки M&M's могут послужить оригинальным подарком любителю сладкого. Кружки выполнены по образу мультяшных конфет с разными эмоциями и цветами. Имеют круглую форму и вместимость 680 мл. Креативная посуда для напитков плюс в подарок ложка радиоуправляемый внедорожник «Краулер» в масштабе 1 к 16. Это стилизованная под пикап машинка с металлической рамой, мостами, раздаткой и карданами, рабочей подвеской. Игрушка очень необычная, проходимая, простая и недорогая. Машинка сделана на металлической раме, с рабочей подвеской и трансмиссией. Раздаточная коробка, плюс карданные передачи, плюс два моста. Амортизаторы стоят совсем простые, стакан с пружиной, не наполненные, но выполняют свою функцию. Машинка прочная, ремонтопригодная, без проблем можно установить дополнение на кузов, либо сделать что-то свое. Этот держатель для телефона сочетает в себе уникальное крепление и силиконовый трос, который защищает телефон от падений, потерь или краж, обеспечивая при этом легкий доступ к телефону. Ультратонкий фиксатор телефона расположен между вашим смартфоном и чехлом, а крепление для троса выводится через отверстие для зарядки в чехле. Устройство совместимо как с проводной, так и беспроводной зарядкой. Теперь вы легко можете прикрепить смартфон к рюкзаку, сумке или просто на руку, и не бояться уронить его или потерять при прогулках за городом, или просто пользуясь им ежедневно. А это аварийный маяк. Доставка относительно быстрая. Упакована в пупырку, картонную коробку, ну и пакет. Батареек в комплекте нет. Это очень практичный аварийный светильник. Есть магнит, который можно прикрепить к металлу, магнит хорошо держит, есть еще крючок. Все горит и светится, как и положено. В темноте видно отлично, свечение яркое. Имеются разные режимы свечения плюс фонарь. Большое спасибо за просмотр. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем удачи и пока!